¡Ay! Estos patos no siguen. Vamos, vamos, vamos, vamos. Me están siguiendo, tío. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¡Ay, corre! Vaya tela. Venimos aquí al pantano a ver si se ha llenado algo. No se ha llenado nada. Y estos gansos pues, nos están siguiendo. ¿A que te sigo yo a ti? ¿A que te sigo yo a ti? Venga, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué?